Ahoj, jmenuji se Michal a chtěl bych říct dva jazykolamy v češtině. Eh, první je strč prst skrz krk a druhý je uh, údajně nejdelší věta uh, na světě bez uh, samohlásek, což je blb vlk pln skvrn, zdrhl hrt, zmlch brd, skrz vrch smrk, v čtvrť srn krč. Děkuju.